Ola. Boas tardes outra vez a todas e, a todos. Eh, benvidas e benvidos a unha nova charla de Santa Clara. Seguimos a percorrer os resultados que, que está extraendo o noso equipo de traballo. Xa vimos que deran os movimentos de terras, as, as achadas que fixemos aquí Aquí no convento, vimos que contaban os muros de, de Santa Clara, tamén vimos toda a cacharrada que, que sacamos na nosa excavación, soubemos un pouquiño que pasaba coas, coas mortas e, eh, e o morto, que apareceron tamén na excavación e hoxe vamos a, a facer un percorrido polos papéis de Santa Clara. Vamos a ver que, que nos conta a documentación da man do doutor Suso Vila, que foi o, o coordinador de todo o equipo de documentación do noso traballo. Eu xa me calo e deixo vos con, con Suso. Ben. Moitas grazas, eh, Rafa. Aí compartimos aí uns cantos meses en Santa Clara dando voltas, cavando, mirando, ollando. Metras eu tamén observaba o propio eh, convento, porque eh, o traballo aquí foi multidisciplinar xa non só é un traballo arqueolóxico, un traballo de lectura de paramentos, eh, o traballo antropolóxico, senón tamén esos papéis que se permitía, o que podía permitir, precisamente conectar diferentes puntos. E veremos que realmente se ten axudado a pesares de, das dificultades eh, que nos temos atopado dentro do equipo, tanto eu, como pois, eh, Lara Barros, Pirusa, Pilar Blanco, que estiveron aí tamén buscando aí entre, unha, entre os papéis que xa eh, podedes imaginar dispersos. Eh, antes de entrar en anécdotas, historias, eu vos teño que resumir un pouco a base. Certo? Eh, base, indudablemente, é a búsqueda da bibliografía, do publicado. Eh, non había demasiadas cousas sobre Santa Clara, sen cuestións moi concretas, eh, cer algunha tese de doutoramento, cer, de Otero Piñeiro, cer, pues, pois, sobre a actividade económica do convento nos séculos XVII e XVIII. Eh, pero, bueno, ainda así, cer, pois, permitía unha base para ir pois, establecendo un punto de, de partida. Que arquivos eran visitar, revisitar, consultar? datos que vedes aquí, desde o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, por suposto, o arquivo do Museo de Pontevedra vai ser unha referencia total, o Arquivo Histórico da Diputación, Arquivo Histórico Nacional, Arquivo do Reino de Galicia, Arquivo Histórico Diocesano de Santiago e o Arquivo de Santa Clara de Pontevedra. A dispersión dos papéis, por que? Vamos, que eh, Normalmente só é habitual que nun mosteiro, nun convento, atopemos diferentes eh, partes do seu arquivo dispersos. Sobre todo no Arquivo Histórico Nacional foi habitual no século XX pois, pasar, trasladar unha parte de, do seu cer, eh, cervo cer documental, incluso das propias catedrais, eh, cer, para, para ese gran arquivo histórico nacional en Madrid. Eh, que pasa? Cer, que no, en Santa Clara vemos que un convento ser, que, seguiu, que seguiu ser, realmente aberto ata o 2017 temos unha gran dispersión. A partir un convento que podemos ver que tivo unha continuidade ao longo dos séculos, non tiña moito sentido. Claro, eh, esa dispersión se basa primeiro na exclaustración de 1868, eso eh, é o, gran momento. Eh, ese momento, despois da Revolución de Setembro, eh, se remarca pues, pois unha lei na que os conventos con menos de 12 eh, profesos, profesas, ou que non tiveran unha actividade asistencial ou semellante, hacer unha utilidade pública, pois pues, quedaban exclaustrados e que pasaran eh, pois, o convento da súa orde máis cercano. Eh, no caso de Santa Clara de Pontevedra pasaron ao Mosteiro da Concepción de Tui. É eh, curioso que, lendo a documentación do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, vemos as notas entre o gobernador civil e eh, o de Santiago que rebotaban pestes contra eh, contra esa medida e que era mellor que desaparecese o, o, o convento de Tui e que todas se xuntasen no de Santa Clara. A veces en medidas que ao final non teñen, non teñen aí eh, fin, pero cervemos un pouco cerra, o entramado no? detrás desa, dese tipo de accións. Eh, en 1868, a Deputación o que fai un inventario de todos os bens que había dentro do convento, as edificacións, e un deles é o propio arquivo. Sabemos que aí xa non fala, por exemplo, dos mercamiños, aí sabemos hai unha ausencia, pero sí que fala de outro tipo de, de documentación, de documentación económica e demais. E, dizer, que pasa? E que probablemente, dizer, cos anos eh, da ausencia dizer, das monsas, ata 1875, foron desaparecendo os documentos paseniñamente. Eh, por exemplo, un dos, eh, dos que puderon recoller esa documentación vai ser eh, o, a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Claro, cero, ver dispersos vai accedendo incluso a veces pois, eh, grandes filántropos do momento, como Ricardo Balanco Cicerón, chega a adquirir algúns dos volumes importantes, como logo veremos, de Santa Clara para darlo á Sociedade Arqueolóxica. Desa maneira, grazas a iso, pois se poderon conservar algúns dos documentos máis importantes de, de Santa Clara. Nos Nosos casos, sí que podemos sospeitar que foron desaparecendo ou diminuindo o grosso. Cando volven as monsas, teña aí esa, esa parte documental xa eh, minimizada, logo, como vos dicía, no século XX, unha parte marcha a Madrid. Logo temos un montón de documentos ou de pergamiños medievais no arquivo do Reino de Galicia. Iso ven os preitos, os preitos do século XVII, do século XVI, eh, pois normalmente se incorporaban os orixinais. Eh, grapaban aí cero original cer para cer establecer os dereitos que tiña o convento sobre diferentes propiedades e desa maneira pois, teñen pues, pois, sobrevivido pues, pois, unha mm, formación eh, realmente ser interesante e importante para a lectura de todo o convento. Ademais que eh, documentación que agora está digitalizada, por tanto, o acceso moito mellor. Eh, cer, e logo xa teríamos a desaparición dos documentos. Eh, por que digo isto? Eh, cercando cer, Lavarros, Pirusa, cer, xa chegaron en setembro a, a Santiago, cerra Santa Clara de Santiago, que era que tesoraba pois, o arquivo que aquí permanecía, se levara para allí, pois descubriron que desapareceron pergamiños. Pergamiños que sabíamos que existían, porque aparecen pois, nos estudios pois, de Otero Piñeiro, por exemplo, no 2004, en algúns estudios do 2014, tamén se mencionan a documentos do, do arquivo eh, do convento, Por lo tanto, tenemos que sospitar que entre 2014 e 2017 Aí desapareceron bastante documentación. Non sabemos como, pero que desapareceron. Igualmente, hai comentarios que son bastante habituais, que as monsas eran maiores, entonces mm, non sabían aí o que tiñan, e aí entraba xente, aí entraba unha situación así un pouco eh, especial, que un dificultado precisamente o estudio. Ainda así, temos que recoñecer que eh, grazas pois, ao arquivo do Museo de Pontevedra, eh, pois, temos pois, un, un acervo documental bastante amplo que nos permitiu pois, nestes meses pois dar unha visión bastante acertada do que foi o, o convento e a súa propia historia. Logo temos eh, algo que é fundamental e a veces nos esquecemos, que son os vellos estudios, que indo, inda que eh, os mesmos eh, teñan un sesgo moi claro, teñan pois un tempo aí xa moi pasado e, por tanto, as súas análisis non nos valen en moitos casos, pero para Santa Clara sí que é importante porque estos estudios de, de historiadores franciscanos dos séculos XVI, XVII, XVIII, son os que marcaron pois, moitos dos datos que se siguen a utilizar os, en día para Santa Clara. Eu dividiría en dous. Eh, un, eh, a contundencia de estos historiadores que accederon, en moitos casos, ao arquivo original, Entón, había os documentos, os primeiros documentos medievais que conservaba Santa Clara, que había. E sempre vai xirar e eh, todo alrededor de Dona Mayor Pérez es de, da Leonor Rodríguez. Por lo tanto, vemos aí que hai xa unha base importante. Pero logo temos un pequeno detalle que se ten repetido que é esa data que soe aparecer de 1272, curiosamente relacionada con Dona Mayor Pérez, que logo xa falarei un pouco máis de, dela. Ese dato é un erro que surde por Luca Cerrebadi en 1654. Entón, dizer, se equivoca, o ver, ou eh, facer a datación decir, dun dos pergamiños do, do convento, e iso vai ser repetido por eh, Jacobo de Castro, e ata chegar ao século XX, dizer, que se seguía repetindo. Eso sí, a, dizer, algunhas historiadoras, historiadores sí que poñían en dúbida porque non atopaban ese, ese documento. Pero, ainda así, seguía estando aí, por lo tanto, establecendo o que sería a orixe de Santa Clara pois eso, uns 30 anos antes de, da, finalidade, de, da finalización do século XIV. Eh, Un dos que se achegaron a, arquivo de Santa Clara foi Fra Martín Sarmiento. Xa, xa tiña unha relación moi importante co, co convento, prácticamente desde pequeno. El cer, vai analizar a documentación, a utilizarla nos seus estudios, e, por tanto, tamén encertemos pois, eh, pois un gran investigador, un gran erudito que accedeu ao arquivo original de Santa Clara. E nos repite o mesmo, nos repite esa gran doazón de Dona Mayor eh, Pérez, eh, da eh, abadesa Leonor Rodríguez, e, por tanto, nos das a unha clave realmente da, das orixes de, de Santa Clara. Eh, As orixes de Santa Clara, como vos dicía, se ten relacionado pues, pois, con unha fundación de finais do século XIII, con esas datas. Tamén temos aí outras datas que tanto Lara Barros como Pirusa tiveron que desbotar. Por exemplo, Marta Cuadrado, no seu estudio de, da Igrexa de Santa Clara, na que estamos, eh, falaba dun documento de 1293, dunha monxa, cere, Teresa Pérez, e aí cer, unha, unha doazón. Ese documento non existe Debe ser unha equivocación, unha redonda transcripción, eh, e, por tanto, nos encaixa máis o panorama eh, realmente alrededor desa documentación de, de Santa Clara porque o documento máis antigo, bueno, hai varios documentos do século XIII, por suposto, pero son realmente os dereitos que tiña Santa Clara diferentes propiedades que van a ser doadas no século XIV. Entón, por iso vai guardar o, o convento ese tipo de, de pergamiños. E un deles, por exemplo, é o de Teresa Pérez, en 1297, a parte da familia dos Chariño, que, claro, está falando de, de esas propiedades que vai herdar eh, pois esta muller, eh, que logo vai ser monxa de Santa Clara, pero en esos momentos non fala nin do convento, nin que ela sexa monxa. Por tanto, era contradictorio que en 1293 aparecese Teresa Pérez como monsa. Aí, dizer, aí eh, había unha contradicción, había un problema, ademais, cando non aparecía a abadesa Leonor Rodríguez, que sabemos que era a primeira, porque non hai nada máis, por tanto, empezaron un pouco a, abrirse un pouco a, o panorama acerca da, do convento. Entonces, cal sería a orixe? Pois neste documento que atesoura o arquivo do Museo de Pontevedra, que afortunadamente se gardou, 1310 é realmente o documento máis antigo que se conserva de Santa Clara de Pontevedra. E estamos falando realmente da doazón máis potente que recibe o convento, que menciona a Zarabadesa Rodríguez, realmente como fundadora, perdón, aí estamos falando que alrededor dese ano é cando se produce a fundación, e que cerdá pois, eh, a sede de propiedades entre Caldas de Reis e o Río Miño, que logo, por suposto, máis polo miúdo, pois, de, se, se detallarían. E, ademais, o vamos ver na documentación ser posterior, como vai aparecendo de novo Maior Pérez, pois en diferentes eh, doazóns, xa xa non só directamente cero convento de Santa Clara, senón as monxas tanto de compra ou de venta, eh, servir apoio ás monxas que entrasen no convento, certamente tendo un papel destacado a hora de gestionar ese, esa creación certo, do convento de Santa Clara. Por lo tanto, temos que aí que modificar esas datas que iban bailando, en 1310 é o ano de, de fundación de Santa Clara de Pontevedra. E eh, logo, claro, logo, sucesivamente vamos a ter unha serie de documentos realmente importantes, o privilexio de, do rei Fernando IV sobre cerra os 20 librados que tiña cerra o convento, cerra esas 20 persoas que libres de impostos pois, podían cerra axudar, traer cousas ao convento e que lle vai a dar realmente bastantes problemas ao longo dos séculos. Ou o, o de 1324, de visita pois, dos bispos de Ourense, cerra de Lugo, do arcebispo de Santiago, un par de veces o ano, que podían entrar dentro cerra, do, do convento e que garda relación a hacer eh, pues unhas mostras xenerosas, parece ser, por parte destos prelados cara a San, Santa Clara, que non sabemos exactamente que consistía. Esta relación cos bispos, eh, este tipo de concesión papal, ademais, eh, vai ter moita cer, relación, cer, tanto co papel cer, da abadesa, Leonor Rodríguez, como con Mayor Pérez. Aí é a política familiar tamén aí ten peso precisamente para ese tipo de, de concesións. Por exemplo, no, no privilexio de Fernando IV non é casual que un dos membros importantes da corte de Fernando IV, que é Copeiro Maior, é un mariño. É ser Leonor Rodríguez é mariño de Lobeira. Realmente debería ser seu, seu tío. Por tanto, ser, pai o mariño. Por tanto, vemos aí un pouco as relacións eh, familiares para conseguir ese tipo de documentación, ven a través eh, de, directamente da, da familia da abadesa, ven a través de Dona Mayor Pérez. Aí vemos. Por tanto, aí establecemos a un punto de aparte, que ademais podíamos eh, engadir Eh, na vida de Mayor Pérez, eh, que é realmente moi interesante, eh, temos aí outras doazóns a de 1310 a Santa Clara de Pontevedra a primeira, pero con anterioridade xa tiña feito a Santa Clara de Santiago, 1302 e 1308. A relación con Santa Clara de Santiago era a relación familiar que a súa irmá, eh, eh, María Pérez, tiña sido abadesa de Santa Clara de Santiago. Entonces ten unha, unha primeira doazón ao convento compostelano 1302 importante e a de 1308 é moi interesante porque é unha dazón sobre os barris, mm, unha renta realmente anual sobre os barris de viño, sobre, cargado sobre as súas viñas, e ferro, o dereito que ten ela, unha especie de dote, para entrar no convento, tomar o hábito e entrar no convento de Santa Clara de Santiago. Claro, resulta curioso que 1308 e 1310 ela concede unha potentísima eh, doazón a, a Santa Clara de Pontevedra, está falando tamén de tomar o hábito, cando queira, en, pero en Pontevedra. Está claro que en 1308 non existe Pontevedra. Por que? Eh, non existe Santa Clara de Pontevedra. Es, eh, Mayor Pérez, aínda que teña unha familia aí en Santiago, desde o seu casamento con Fernán Núñez de Aldán, é realmente unha pontevedresa máis. O sea, toda a documentación que se xenera a finais do século XIII eh, alrededor de Mayor Pérez, xa en Pontevedra. Por lo tanto, ela sería a primeira interesada por un mosteiro ou un convento feminino aquí. En 1308 aínda non atopara, non, non veía hacer ese efeito. En 1310, sí. Temos aí esa sucesión cronolóxica aí perfectamente definida que reforza precisamente ver ese ano de 1310 como de comezo 1310, 1309, aí dá o mesmo, aí de comezo, eh, nun espazo das aforas de, de Pontevedra, das murallas, da Porta da Rochaforte, un, probablemente un gran agro que pertencese ou ben cer, a Maior Pérez, xa daquela, cer, teña propiedades aí nos arredores de Pontevedra, pero eu sospeito máis pola familia de Leonor Rodríguez, eh, dos Mariño, que tivesen aquí un gran agro e o convento xa cer, se fundase directamente aquí que non é un feito a veces normal. Eh? Os conventos, mendicantes, eh, moitas veces ten moitos traslados, porque a primeira fundación é un pouco en precario, en lugares pequenos, en lugares malos, o que acontece en Santiago, precisamente un lugar pantanoso, e a comezos do século XIV pues, se trasladan pues, ao lugar que, que vemos eh, que temos aún, ainda actualmente. Esos cambios son bastante habituais. Aquí, de Santa Clara de Pontevedra, vemos que se asentan en un gran espazo homoxéneo e daqui dicer, xa non se van a mover. E ademais que vai ser ter pues, pois, un perímetro ben marcado e ser sinalando ademais eh, unha, unha importante influencia no, no urbanismo de Pontevedra. Era un pouco unha semblanza de Dona Mayor. E, dizer, cando empecé a falar pois, eh, con Manolo Rey, con Rafa, estamos aí nos inicios da investigación, Unha das cousas que máis me chamaba a atención era un pouco ese baile de, de, de anos, non me cuadraba para nada, ese ano 1972, Dona Mayor Pérez, pero bueno, se está a comezos des, do século XIV, está facendo esas doazóns a Santiago, e durante varias décadas máis, estaríamos falando de unha gran longevidade, e non tiña non tiña, non encaixaba para, para nada. Cando se foi dizer, limpando ese escenario, pois inconvenientes xa, xa claro moito, pero a mí me chamaba a atención incluso eh, eu estaba un pouco mosca co tema, incluso pensaba hacer que realmente existían dúas Maior Pérez, a de Santiago e a outra de Pontevedra. Porque pois estamos falando dunha actividade extraordinaria que non sería propio dunha muller que realmente non se, non se lle tivo pois, un caso moi, moi excesivo cer, dentro cer, pois, da historia medieval galega. Cando cer, puidan aclarar, pois, grazas a este documento, precisamente, que estaba así moi deteriorado, eh, se pode ver perfectamente non, ser, non o nome do pai, ser pero Vidal, pero sí o da nai, Teresa Sánchez de Ulloa. Claro, estamos falando do Moscoso, do Ulloa, familias potentes que están nacendo, se están emersendo nesos momentos. E, por suposto, como muller ou viúva de Fernán Núñez de Aldán. De Aldán. Por lo tanto, ser e confirmar que esa dona Mayor Pérez que aparece en Santiago e a Mayor Pérez que aparece en Pontevedra é a mesma muller. E a muller será ademais forte, muller que está a xestionar pois, eh, as súas propiedades, que ter incluso realiza pois unha zara, unha unha doazón a unhas monxas que van entrar no mosteiro que logo quedaría para para o convento. Son os baños, Claro, eso xa sería algo extraordinario. Eh? Dizer, eh, estamos falando, ou estou a falar, de un dos personaxes eh, dizer, máis importantes da idade media galega. E, sin embargo, que estaba aí dizer, semioculta. Falando unha muller que está cer, eh, participando cer, na consolidación do mosteiro cer, de Santa Clara de Santiago, en Pontevedra, que está xestionando as súas mesmas propiedades ou construindo como un negocio máis uns baños En Galicia só temos documentados dous baños públicos, os de Ourense, forma natural, teña aí agua quente xa de serie, pois non tiña problemas. Pero aquí construir uns baños públicos é complicado. Toda a canalización da auga, de ver as condicións. Claro, estamos falando dunha muller, ainda que viúva, pero con iniciativa empresarial, e máis. E que quedaba un pouco marxinada, é se falaba aí un par de un párrafo como moito, aí cere, e pouco máis. Por tanto, temos un, un personaxe realmente cere potente, cere, nas primeiras décadas que ademais se preocupa precisamente do convento, a seguir sempre facendo doazóns, intercambios, eh, cere, ventas aí as monxas, precisamente era para axudar como dote para entrada no convento, aí ata 1330, eh, polo menos. E, dizer, realmente foi toda unha aventura, eh, descubrir a dona, a dona Maior Pérez, porque, claro, eh, ser, empeza a dar todo, todo o seu patrimonio, o que tiña en Santiago, o que tiña en Pontevedra, todas as propiedades que destas familias tin moi repartido dizer, por, todo, por todo o territorio galego, e ser, oye, de onde lle tantos cartos? Era viuda de Fernando Núñez de Aldán, aparte de segundas nucias, o primeiro matrimonio con Alfonso Sánchez non sabemos exactamente quen era, que familia pertencía, que, que deixou, debeu de morrer pronto, temos aí constancia en 1983 nun reparto familiar, E, eh, por suposto, ela se, se ve que se casa libremente dizer, con, con Ferran Núñez porque non hai realmente xa un impedimento familiar, non hai unha estrategia familiar de encaixala hacer cara un, unha liñaxe ou outra. Por exemplo, a súa irmá queda viuda e vai de abadesa a Santiago. Aquí, neste caso, ela casa con Fernando Núñez de Aldán e, cer, e que acontece? Cer, Fernando Núñez de Aldán é cer, eh, un home de confianza de Sancho IV, eh, Cerretor Rei. Eh, cer, é curioso cer, que Sancho IV cer, ten alrededor na súa corte eh, un montón de nobres galegos de nobres galegos aquí das Rías Baixas. Ten aí os Mariño, ten aquí os Aldán, ten aí o Souto Mayor, non é casual que é dizer, o bispo de Tui, Joan Fernández de, de Souto Mayor, realmente era un cabaleiro, viuvo, e o nomea ser bispo, bispo de Tui, e logo vai ser ser notario, está aí na corte, un cargo ser importante. Aí hai un grupo importante. E, ademais, ten un tratamento eh, cer, especial cer, con, con Fernán porque lle vai conceder en 1286 unha serie de extensas propiedades en Murcia, Alfonso X deixara hacer, pues, a parte da horta murciana hacer para, para, para os monses, e Cerre Sancho IV cambia <laughs> esa idea que non se, non se establecera e se concede aí as alfabas de Murcia a Fernando de Aldán. Pasa que, claro, Murcia quedaba moi longe eh, daqui. E, cere, eh, claro, cere, normalmente ese tipo de concesións de doazóns reais non se podía vender a ninguén. Entón, que fai Fernando Núñez? Pois, fala eh, Cerfala Correi, me permites vender, a orden de, San, de San Juan de Xerusalén a quere comprar, que... entonces o rei lo permite. Aí ten un trato aí de, de favor moi claro. En 1291 firman en Zamora esa concesión. A, a orden de San Juan lle dá 6.000 maravedíes a, a Fernando de Altán máis 1.000 depositados en Pontevedra cada ano tanto a él como a súa muller, Mayor Pérez, ata que morra. Claro, Maior Pérez ainda morreu 30 anos ou 40 anos despois desa concesión. Claro, tiña unhas rentas tan grandes que podía permitirse maior precisamente iso, cerro, facer esa, esa abundancia aí de doazóns, ese apoio incondicional que eh, ofrece a Santa Clara de, de Pontevedra. Claro, aquí me interesa, precisamente un pouco para o tema dos baños, onde miraría maior o ese exemplo, ese modelo de, de baños en donde acompañando a Fernán Núñez de Aldán coa corte de Sancho IV. Están aí, cer, aí itinerantes eh, por eh, media península ibérica, cer, chegan a Toledo, cer, eh, Burgos, eh, Zamora, cer, indudablemente moitas das localidades, sobre todo Toledo, tiñan varios, eh, bastantes eh, baños árabes. E, por lo tanto, cer, puido gustarlle cer, iso cer, e implantalo aquí. O modelo de Ourense, que tamén podía coñecelo, era diferente Eh, sabemos po, polo tipo e ademais por os apeos do século XVI que realmente eran varias casas que se xuntaron, ter, por tanto, modelo de auga fría, eh, morna e quente e que, cer, e que ter, permanecieron cerca da porta da Rocha Forte, no interior, eh, sempre. Eh, Citania ter, excavou no 2010 precisamente o que era a fonte de Santa Clara, o manancial, parte das canalizacións, que deberon ser aproveitados no seu momento, na Idade Media, para esos baños. Cando os baños desaparecen, esa canalización logo se transformou pois, na fonte que ainda bueno, que o Concello pois, reconstruiu no, en seu momento. Pero que está recordando que ata o século XIX pois, había aí unha, unha fonte mural e que se lle dou o nome, ademais, de Fonte de Santa Clara. Entón, vemos aí que hai realmente unha materia realmente interesante das orixes de Santa Clara e nun personaxe realmente potente que está aí na, no que é na propia fundación. Claro, cer, o resto, as abadesas, aí, cer, para resumir un pouco, senón nos vamos. As donas pobres, claro, hai que pensar que Santa Clara é unha orden mendicante, unha orden Aí que busca a proveza. Tamén nas excavacións da parte medieval pouca cousa aflorou precisamente por esa condición, as dificultades. Tamén, Leonor Rodríguez, eso, a da familia dos Mariño de Lobeira, aí esas relacións, é unha personaxe importante que, precisamente, que pasado o tempo, os, eh, os cronistas franciscanos eh, pois van a cerpollela cer, como unha figura cer, venerada cer, no convento precisamente temos que sospeitar precisamente que ese sacigo que temos aí precisamente fose o lugar de enterramento de Leonor Rodríguez. Sobre todo porque é un sacigo dobre, está realmente vendo cara ao interior da igrexa e cara ao claustro. Nese cer intento realmente que fose un lugar de veneración tanto para a clausura como para o interior. Por iso está, eh, está ornamentado ou está traballado nunha cara e noutra, mentras que estos é parede cara ao, cara ao claustro. E ademais que a parede interior, eh, antigamente, vemos polas fotografías, estaba no medio sobre a lápida na parte central. Pronto, vendo aí con unha especie de dobre cara realmente dizer, singular. Claro, só nos cronistas estos do século XVI, como Gonzaga, etc., están falando desa veneración eh, polo Leonor eh, Rodríguez, pero tamén sobre outras eh, personaxes importantes. E, aparte, é curioso como zonas abadesas, realmente son abadesas fortes, as medievais teñen moita máis libertade, a, o século XVI prosigue esa, esa fortaleza, ainda con dificultades, eso sí, pero xa a partir do século XVII xa son figuras que indudamente xa non teñen tanto tempo na, no cargo cer, de abadesas, xa van turnando moito máis, pero xa son figuras menores. Eh, cer, figuras realmente cer potentes, Leonor de Montenegro, que vai ademais chocar cos franciscanos. Como logo veremos, vai haber moitas tensións. Eh, Leonor de Montenegro vai ser a responsable realmente de traer e eh, contratar a Cornelis de Holanda e facer o retablo maior en 1339, eh, en 1539. Ademais de completar o dourado, coa súa familia, financiar esa parte. Seguramente, máis das obras do locutorio, parte do claustro, eh, tamén fer, esa fer obra dela. Vai chocar fer, co visitador fer franciscano, porque ao parecer non cumpría cer, as ordenanzas. Parece que cer, as, non temos aí moita información, pero parece que as monsas aí cer, estaban un pouco por libre e o visitador franciscano quería que estivesen máis disciplinadas. Entón, castiga a Leonor de Montenegro e aparta do cargo de, de abadesa durante máis dun ano. Eso si, anos despois vai seguir sendo abadesa. e se ve un pouco o carácter que, e que ten aí fer prestixio dentro da comunidade. Leonor de Meira, Xunto coa súa irmán Teresa de Tábora son dous personaxes interesantísimos. Sabedes que aparte escollen os apelidos familiares. Estos son, son Leonor de Meira e Teresa de Tábora son netas de Pedro Madruga. Entonces já vemos aí un pouco, claro, son, eh, son fillas de García Sarmiento, os señores de Salvaterra, Aí, pero antes, eh, toda a nobreza escollía o apelido que máis lle gustaba. Escollía no árbore genealóxica e eles se poñían. Eh, Teresa de Tábora Sendo, eh, sendo ceremoniosa aquí en Santa Clara, vai ser nomeada abadesa de Santa Clara de Santiago, cando remata pois, os tres anos de, de abadesa, volve, volve aquí. Leonor de Meira ten unha vida moito máis longa, venerada, un personaxe realmente tamén que merecería aí coñecer un pouco máis, Eso sí, que o que aparece, por exemplo, no arquivo do Condado de Salvaterra, que está en Zaragoza, sabes que a veces Os arquivos están moi dispersos e a veces ofrecen tamén información interesante. Era realmente, por exemplo, a renuncia dos seus dereitos á Casa de Salvaterra eh, e tanto por Ordeiro, e logo tamén o pleito polas rentas a dote que as dúas, as dúas irmáns, tiñan aquí en, en Santa Clara. vemos aí un pouco a documentación que se vai xerando e realmente de conflictos. E eh, Leonor de Meira, e, tamén a, súa irmá Teresa de Tábora, entraron no convento con seis, oito anos. Outro día falaban aí as antropólogas, se falaban da anorexia nerviosa, da, desa crise de nenas de seis, de oito anos. Estamos aí, claro, meten aquí. A veces non tanto, eh, son tamén as circunstancias familiares. En este caso, eh, probablemente a morte da nai as dificultades do parto tamén, etc. pois eh, en lugar de que na casa familiar pois educalas ou que crialas aí, ben, que as metan no convento, xa veremos máis adiante. Ao final quedan. Claro, que pasa que eh, o máis sorprendente é que cer, entra Leonor e Teresa cer, con 6 ou 8 anos, como vos dicía, eh, Leonor, de, oh, Leonor de, de Meira morre con casi 100 anos, máis de 80 anos dentro do convento. Claro, así tamén os problemas de alimentación e demais, aparte se levaban unha vida estética, pois, ainda máis, máis así. E logo, ser unha das sorpresas, me gustou moito, é que realmente Leonor de Meira viña sendo eh, tía do conde de Gondomar e o conde de Gondomar, cando visitaba aquí, onde digo Sarmiento, e viña por Pontevedra, cando podía, e xaban aí sair de Valladolid, sabedes que o conde tiña que estar aí por unha cuestión do seu matrimonio, e as condicións, que tiña que estar a maior parte do ano en, en Valladolid. Entón, claro, aproveitaba a veces algunhas temporadas, viña aquí e viña a visitar a súa tía. Que por iso aí temos algunha carta do conde no que recuerda das Monxas da que se que, bueno, se queixa ou se lamenta que, que doña Leonor soubo que o conde ya pasado por aquí non a viu a visitar. E sempre que tamén vexades que o locutorio era un lugar moito máis utilizado do que pensamos. Eh, era un lugar aí realmente con unha vida bastante, bastante intensa e logo cer, ese carteo, cer, precisamente a conservación das cartas do Conde de Gondomar, vemos esa relación fraternal, como mandaba libros aí para a lectura, para entretemento, aquí é o convento, ou ben axudaba ao convento a Catalina de Lovera precisamente no tema do privilexio dos, eh, dos 20 librados Claro, había que eh, chega o novo rei, claro, Felipe III, cer, hai que confirmalo para hai reforzar aí o, o noso privilexio, que, bueno, é o que é, pero cer, eh, aí nos aforra uns cartos. Pois o conde de Gondomar pois, axudaba precisamente a iso na corte. Temos aí man, personaxes interesantes. O mesmo pasa con María Sarmiento. María Sarmiento tamén, os cronistas franciscanos, nos falan realmente cer, da, cer, súa veneración, eh, curiosamente, decir, hai unha, unha frase que nos pon aí, eh, non sei se Gonzaga ou, ou Wadin, eh, decir, que, a aparte da, da, da boca de, de Leonor de Meira, decir, que cando alababa a la María Sarmiento, que parecía un San Jerónimo. Claro, pero un San Jerónimo pola mortificación. Por iso, claro, o análisis dos osos nos dá unha medida da saúde das monsas e como a mortificación, a disciplina religiosa era unha realidade, non toda, eh? non, era, non era tan serializada como podemos pensar, pero sí que algunhas buscaban esa vida estética, esa mortificación da carne, e, por lo tanto, cerro, aí esa, ese ascenso, esa, esa búsqueda da, da veneración. Por eso aí, cerro, convento aí con, con personaxes interesantes. Eh, cerro, o, antes de pasar a outros personaxes importantes de Santa Clara, o tema da Igrexa. Yo he visto aí que se ha dado moitas voltas. Primeiro aclarar que das ordens mendicantes o que buscaban era isto, unha planta de salón. Dizer, non hai moitos cartos e queremos ter xa un gran espazo aberto para a predicación, para a confesión. E pasa, estamos en Santa Clara, elas non poden predicar, viñan os franciscanos, pero ao final o efecto é o mesmo. Que entren as multitudes, un espacio grande, e así cercanta máis xente, pois máis esmola. Eh, que pasa? O que van a facer é un modelo sinxelo. Mira, non temos eh, cartos para hacer algo máis complicado, e, eh, polo tanto, facemos un gran rectángulo. E iso que, que van facer ao longo do século XIV. Eh, aí, entre 1310, que temos aí eh, constancia de, desa de contratación de Maior Pérez a Pedreiros para Santa Clara, tamén no propio documento de 1310 fala que se está facendo agora azar o, o convento. E logo temos o eh, testamento de Aldonza Fernández eh, Churrichao, Turrichao, Turrichao sería o apelido original, eh? logo se popularizou como Churrichao, Turrichao, cer, Torrechana, eh, Torrechacer, eh, cer, 1362. Eh, que nos está a falar o testamento? Que a veces hai unha confusión na súa lectura. Eh, non lle está dando cartos a Santa Clara para facer a cabeceira, está dando os cartos a unha sobrinha, aí, a Sancha Rodríguez, e se Sancha Rodríguez non tiña descendencia, pois entonces pasaban pois, os cartos, os bens, a Santa Clara para que fixeran a cabeza, a cabeceira. Claro, debía ser algo plano, sen moito detalle ornamental, non lle quedaba, non quedaba pois moi gustoso cer, para o momento, pero eso non quere decir que ser, neste ano se estea a facer a cabeceira de, de Santa Clara. Hai un testamento que consta. Que sucede? Dizer, temos en 1403 o testamento de Roy Domínguez e da Centa Peláiz, que ademais que van, se van querer enterrar no claustro de Santa Clara, realmente é un dato interesante, que o dan para as obras da Iglesia. Por lo tanto, estamos vendo que, sí, empeza a haber algo de, de obra. Está claro, hai unha abadesa da parte das potentes, da Casa de Sotomayor, Aldonza Esteve de Sotomayor, damos aí os escudos, as flores de lis dos, eh, dos Aldán, que ven aí por a liña de, sobre todo dos Lantaño, e o escudo do Sotomayor. Vemos aí, cer, aí esa, esa vía. Como cer está cer, traballando. En 1412 se copia o testamento de Aldonza Turrichao, que se incorpora será un preito contra Payo eh, Gómez eh, de Sotomayor, que é sobrinho da abadesa, entón se pelesa. Claro, non temos constancia de iso, creo que 15 dese tipo de preitos. A partir do 16, do Arquivo Reino de Galicia, sí que temos preitos, temos aí información. Nestes momentos, esos preitos, aí non, non temos moito coñecemento, pero sí sospeitas. Se está a utilizar o testamento de Aldonza Turrichao. Por tanto, se está reclamando os cartos para a cabeceira. Claro, Sancha Rodríguez no seu momento pois, non vai ter descendencia, e, eh, polo tanto, pasan, eh, pode pasar tempo, non ten que ser a data do propio testamento. E, eh, polo tanto, Aldonza está a reclamar probablemente o descendente, o que lle correspondería por herencia, que a veces eran moi confusas, aí o seu sobrinho, oye, mira, que isto, temos aquí este testamento que nos tocaba. Onde están os cartos? Entón, que, que pasa? Aí se chega aí seguramente ese preito, pero vemos que, vemos o feito, certo? a cabecera se se fai en tempos de Altonza, este vez eh, de Sotomayor. Pero vemos escudos dos Mendoza. además, dos Mendoza, en particular, do arcebispo eh, eh, Mendoza. Por lo tanto, López de Mendoza. Por lo tanto, vemos ahí una intervención un poco extraña. Claro, si os explico que Payo Gómez de Sotomayor estaba casado con Mayor de Mendoza, sobrina de arcebispo, sabemos ahí una conexión. Por lo tanto, Zoraí chega ao arcebispo e dice, mira, non vos pelexedes máis, eu soluciono, aí pola miña sobrinha, e financio xa o fin da, das obras e, por suposto, deixo o meu legado. Como eh, o arcebispo morre en 1445, sospetamos que antes de 1445 estaría rematada a cabeceira que ademais cadra por tipoloxía con outras eh, cabeceiras góticas en Galicia aí sobre ese momento, 1420, temos de San, eh, Santo Domingo de Tui, a propia cer, torre de Santo André da Catedral de Tui, o mesmo, claro, cer, son parentes de todos, o obispo Son Fernández de Sotomayor, o terceiro do seu nome, o que está aí, cer, por tanto, a conexión familiar, aí cer, xa se ve aí eh, os vínculos. E en 1457 temos ese documento da abadesa eh, Inés Bermúdez, o escudo dos Bermúdez que temos fora, tamén aí tamén a, que se reúnen na Iglesia Nova. Por tanto, está a indicar que isto está rematado, non hai outra Iglesia Nova, non podemos sacar aí da manga outra, outro espazo. Por tanto, se está a referir precisamente ao remate desta cabeceira, eh, realmente do, eh, rematada cerra, eh, nos anos anteriores. Por tanto, temos aí cer gracias pois, a un análisis da documentación, pois aclarar un pouco a fase Logo, na lectura de paramentos, Rebeca Blanco e Victoria Nodar, aí votaron botaron tamén unha boa man ao falar, cer, realmente, a dos paramentos, daí, cer, da parte central eh, da, da, da igrexa, cer, é o mesmo, e logo falamos a, de outra fase. Dúas fases, nada máis. Non é algo que vaya lentamente, non, aí vemos con claridade cer, como se, se foi facendo cer, a igrexa que tamén hai que, hai que dicir, dizer, que claro, unha iglesia sin sela, son as paredes, non hai bóveda, non hai bóveda de pedra, que realmente é o que enletecería, dizer, máis a obra, terías que reforzar paredes, etc. Por tanto, dizer, Entón se fixo bastante rápido, pois a mediados do século XIV, a obra fundamental estaba pechada. Agás a parte da fachada occidental, que é un pouco misteriosa, probablemente a principios do século XVI eh, se tivo que reformar, é un pouco, un, misterio, un pouco misterioso, que realmente que es, teñas a porta lateral, a porta norte, pero ao final, a porta occidental nunca quiseras facer pois, pues, eso, unha fachada, cer nobre, por aí. Cer, realmente, debeu da xa de III, desde o comezo cer, a clausura e non necesitar ou non, ou non desesar realmente que a, a portada occidental fose parte de, da entrada á propia igrexa. Eh? Entón, por iso é importante. E, dizer, se falaba antes das abadesas, que é importante falar unha das personaxes realmente máis, eh, máis especiais. De eh, Sor María de San Antonio, cer, coñecida pola Monsa Fraile, eh, cer, un personaxe que vai máis alá cer, da, do nome, eh, do, do apodo, porque realmente eh, nos eh, ten servido dunha gran utilidade. Gracias á súa historia, podíamos datar realmente diferentes espazos, desde a propia muralla Ah, temos aí un, pues, un documento de contrato cos canteiros en 1611, pero no que Sor María de San Antonio participou na construcción. Logo, o propio coro tamén, ela como oficial de carpintería, cer tamén cer, aí axudou. Aí estivo aí, cer, incluso cer, a súa chegada nos está a falar do locutorio alto e, polo tanto, sabemos que xa estaba feito ese locutorio a mediados do século XVI. Por tanto, a súa vida, aí vamos desgranando aspectos realmente interesantes ter un, todo un personaxe. Eh? No día Cerra. Sabemos que nace en 1572 en Almonací de Toledo. Con máis ou menos 20 anos a familia quere que case. Ela non. É a muller que traballa pois, para os seus irmáns, para o seu pai, na casa. Eh, Cerre orfa, non ten nai. Eh, Cerre, por tanto, Cerre, realmente Cerre, fuse, disfrazada de, de rapaz, se dirixe pois vía Ávila pois cara ao norte e parece que en un punto pois vai polo camiño de Santiago e chega a Santiago de Compostela. Abrazo o apóstolo e logo ese vagar baixa cara a Padrón e na casa pois, dun home rico, pero honrado, me di aí no, o Fre Jacobo de Castro, e cer, di onde podería ir eh, a un eremitorio, ela buscaba un eremitorio e aislarse E claro, pois o home oh, rico pois, lle dixo, mira, aí está o convento de San Antonio da Pobra do Deán, aí cero, un lugar que te, te admiten. Ela vai cara ali, como un rapaciño, chamado Juan Nico, e neses momentos no convento de San Antonio queren, eh, necesitan axuda. A ah, ver, un rapaz que nos axude. Aparte, como ela sabía ler aí escribir, pois xa todos querían que llas axudasen na misa aí, dizer, como se fose un sacristán. Ela, ademais, eh, realmente era moi activa, mandaban facer racados a Ponferrada, a Oviedo, ela levaba e atraía as cousas rapidamente. Debe ser que os outros se demoraban polo camiño, tardaban o seu, aí non chegaban, ela si era aí eficiente aí no seu, no seu traballo. Pasan os anos, non saben que realmente ela é unha muller. Eh, ven o visitador ceral e todos lle piden que se, se poña o hábito que xa cer, un donado cer, realmente entre como fraile. Eh, que pasa? Claro, ela xa cer avergonzada cer, da situación, elles confesa pois, o padre guardián cer, e, o, cer, e o padre provincial que realmente é unha muller. Claro, hai unha situación comprometida e o que decide pois, o provincial, cer franciscano, cer, venga, a mandamos a Pontevedra, vamos a Santa Clara, hai que falar aí coa, coa abadesa, a ver, E, eh, dicer, máis ou menos sobre 1596. A veces hai un vale de, dos anos, eh? depende aí do, do cronista, dicer, entonces hai un pouco confuso, pero vamos, vamos eh, está claro, pasa máis de 4 anos en San Antonio da, da Proba do Deán, chega a hacer sobre 1596 a, aquí a Santa Clara de Pontevedra, e, dicer, e o padre guardián eh, dicer, pois, eh, pois vai falar cerco coa abadesa. Oi, mira, teño este caso, Era, claro, a expectación no convento, ai, vai chegar aquí unha nova. Entonces atrae, precisamente nos describe o padre Guadramiro como a deixa no locutorio, na porta da grade, como se dicía, el baixa para termar na porta para que ninguén entrase aí no momento, porque el viña, viña con ropas de, de rapaz, había que espilo. Entonces, claro, nos dá ese detalle, como baixa un lado a outro e nos describe realmente cero conventos nesa, nesa época. Realmente causa gran expectación, eh? o gran holgorio aí dentro do convento, cero que ven, cerro están todas maravilladas aí con, con, con Juanico. Eh, pero curiosamente que, ese, que esa expectación se traslada toda a Pontevedra. Estaba todo. Claro, estamos falando do eh, dunha, dunha muller que entra así e dice, e non ten dote, é pobre, eh, se afastou da familia, cero, Eh, que pasa? Cer en Pontevedra, cer vai ver xente que lle vai dar dote a ela para poder quedar. Eso estaba garantizado, ese non había problema. Dos anos despois, entra como musa. É curioso que eh, na, na profesión, aí cer, se realizan unas grandes festas en Pontevedra. Cer, pero grandes festas, algo que non é fácil, sobre todo a finais do século XVI, eh, de atopar. Cer, cabaleiros facendo aínda xogo de cañas na Praza da Ferrería. Sabéis aí o xogo de cañas, parece era un tipo de xogo aínda de carácter medieval, parece unha especie de torneo aí con cañas, aí se divertía, aínda tivo aí un, a súa vida, pero era un tipo de xogo caro, porque os fidalgos a cabalo podían practicálo, estar aí en medio da praza. Pois ben, remataban o xogo de cañas e tal, e viñan aquí a igrexa para celebrar que o Juanico, ahora xa Sor María de San Antonio, María de Galvez, pois entraba aí como Monsa de Santa Clara. Claro, tiña un carácter moi especial, a súa obsesión, indudablemente, esa vida ascética, precisamente como reitero outro exemplo máis de, do tema da alimentación. Ela nin comía carne, nin bebía, e un dos, eh, dos chistes que facíamos moito cer, con Israel, con Rafa, eran as botellas de viño que tiña cada monsa cada día, dúas botellas de viño. Pois entón empezaba a contar que María estivo 20 anos sen tomar viño, polo tanto, eh, cere o cálculo, pois unhas eh, 17.000 eh, botellas aí sen beber, <laughs> onde estaría? Cere. Claro, cere, vemos aí cere esas cosas, e algunhas máis eh, farían o mesmo, eh? Eh, cere, pero vemos ese camiño ascético, ese camiño de penitencia, o de traballar, o de eh, por todas, lle quitaba a vasoira unha, iba ao forno, a quitaba do media outra, facía de todo. Aí, por iso vos comentaba o tema da muralla como tamén picaba pedra e buscaba. E ademais un dos feitos máis extraordinarios daí das excavacións. Estaba aí contando eu o caso de Sor María de San Antonio, e aí, mira, e ademais entre os milagres que se contan dela, porque precisamente a súa vida se narra para a súa veneración e intentar a súa canonización. Aí non se recoñen esas cousas por casualidade. E entón está falando que precisamente co tema da muralla ela sinala e descubre unha canteira. Claro, pedrar a cara e traela para facer esa muralla alta. Eh, pensade que con, o co concilio de Trento eh, a clausura eh, se fai mucho, moito máis estricta e, por tanto, a bella cerca medieval que tería o Convento, pois pues, hai que levantala moito máis. Entonces había que, a ver, onde sacamos? Si traemos a Pedra del Lonxe, aí con carros de bois, eso vai encarecer. Pois ela señalou nunha, nun punto do, do convento, que decía que aí había, que había unha canteira. Claro, os canteiros, que fixen nada, dicían, bueno, se reían, dicían, non, non é posible. Pois ben, aí, dicir, milagreiramente, sai aí a pedra e se pudo facer eh, toda esa, esa muralla que no seu momento, incluso, incluso podemos compararlo hoxe en día, cer, precisamente eh, Fray Miguel Pérez, eh, eh, que era da monacid de Toledo, entonces relata cer, a vida de Sor María, cer, me interesaba, estaba a falar que era a mellor muralla de clausura conventual en España. Hombre, realmente es una muralla magnífica, ¿eh? es ¿eh? de recalidad, eso está claro. O sea, y comparar con otras, ¿vale? empiezas a pensar, indudablemente nos hay que realmente es de una, es de una gran calidad y por eso merece la pena preservarse y además inhalarse como un signo de identidad decir, de, todo, de todo consunto. Claro, las excavacións, aí, pues, Israel e demais, e Rafa, están aí buscando, e topado en unha esquina, hai uns pedrotes, unos penascos aí, E claro, os que estaban a traballar, dicían, no, pero é que eso, eso é unha canteira. Daquela pedra está moi meteorizada e demais, pero sí que, ah, pois mira, pues sería esta canteira famosa de Sor María de San Antonio. Como nos vai axudando este tipo de relatos a situar diferentes partes aí do, do convento eh, inda que non cer, eh, nas excavacións non va, nos atoparon cousas aí super espectaculares, pero sí eh, cousas que nos explican moi ben a historia do convento, que realmente moito máis rico nese, nese tipo de aspectos. Logo tamén no, no coro. Por tanto, nos está a sinalar, porque non temos máis datos da realización da, do cadeirado do coro, que ela vai participar como oficial de carpintería do, no coro. Por tanto, a principios do século XVII se debeu estar facendo todo ese, ese caligrado. Que, que a veces eh, as datacións, o mesmo pasa co órgano, eso que a veces baila moito. O sea, pero hai que ter en conta que cando se fai unha cousa así é moi difícil cambiar. Ni siquiera nas grandes catedrais cos gas cadeirados medievais do século XVI e XVII non se puseron a cambiarlos, eh? se quedaron. E os propios órganos barrocos ou anteriores se quedaron así. O que cambiase o interior, non a caixa. A caixa a que tes, Mientras aguante, eh, manteña de pé, e o que cambias é toda o mecanismo interior, o organero, é o que ten que, que arranxar eh, para tratar precisamente todo iso na, na mesma, desde do século XVII, tanto caderiado do codo como, como o órgano, que remate un órgano man, maravilloso. E, dizer, eh, vamos a ver, logo temos aí outras historias que realmente son moi importantes para coñecer como se movían dentro do convento. Claro, eh, Sor María de San Antonio era moi celosa aí, cer, da religión, piña o que viña, ela era, teña aí cer, enfundada. Que pasa? Cando chega, moitas das monxas pois, facían outras cousas. Quedaban moito tempo no locutorio, falando con familiares ou amigos, aí non sabemos, e pasaban realmente da, do que sería eh, a, as obrigas de coro, aí as horas que, correspondían. Entonces, que vai argallar Sor María de San Antonio a un pece de xogo, lle fala sobre a abadesa, eh, en neste caso eh, era unha camaño, eh, sobre, creo que era eh, Catalina de Camaño, en 1607, oye, vamos a hacer unhas ordenanzas para que se cumpra que a xente, aquí as, as monsas, vayan ao coro. E como xogo, vai eh, querer imitar algo que no seu momento era, era o normal e que elas coñecían de oído porque durante non pudieron velo. Un acto de fe, unha, unha procesión da Inquisición. Claro, eso, estaba, eso se celebraba en Santiago. Entonces, claro, con todos eh, os, eh, eh, os instrumentos e demais, personaxes, entonces a cada unha de, de, asumía un papel. Eh, pois pues unha tocaba o tambor, outra a flauta, claro, os instrumentos que tiñan ali no coro, eh, dúas facían de algo e tal, en procesión a que non cumprise coas horas de coro, que estivese falando no colocutorio, da, polos tránsitos do convento, a buscaba, eh, castigo, en plan xogo, plan diversión, pero castigo ao final do canto, eh, e imitando cer, o modelo inquisitorial, curiosamente, que realmente eh, É, é, é curioso realmente cer, ese, ese modelo que ve. É, é probable que, que Sor María de San Antonio sí que chegase a ver, sobre todo en Toledo, como se formaban. As que cer, entraban aquí en Pontevedra, era, sería moi, moi raro ser que foran espectadoras, porque tampouco en Santiago se celebraron tantas. En 1605, 1604, foron aí os primeiros autos de fe así un poquinho potentes en Galicia, eh, pero normalmente non, no daba para, para moito máis. Polo tanto, cer aí, esa suxerencia, ese xogo, aí, cer todas entusiasmadas, aí practicando, facendo iso, Entón, para que pensades tamén cer que no interior do convento poden facer outras cousas, é, cer, e ademais imitar. E, cer, precisamente no, no, na recollida de datos do Sor María de San Antonio tamén, indudante, queren recoller todas as milagres, ademais das virtudes heroicas para ese eh, futuro cer, proceso de canonización, eh, unha delas é, por exemplo, a parte profética que la anuncia a súa morte en 1614. E ademais, fixadevos, isto é literal, cerro. ela falaba galego, piña de Toledo, pero cerro aprendeu. Por tanto, cer, a vida dentro do convento era en galego. E eran mulleres da, da fidalguía, cer, realmente, cer, o seu coñecemento de castelán eh, era o que era, pero cer, realmente, de forma popular, e, eh, e eh, chega, cer, realmente, a expresarse ela deste xeito. É realmente curioso ver aí algo que sería algo máis íntimo e difícil eh, atopar realmente datos moito máis eh, precisos desa vida no interior do, do convento, pero vemos principalmente a través da vida de Sor María de San Antonio, realmente estes aspectos tan interesantes. En 1616 temos a, a súa morte. Por suposto, hai outros capítulos aí de milagres. En Pontevedra se documentan dúas milagres aí de, de algunhas enfermidades, a, a personaxes aí a mulleres de, de Pontevedra. Hai outras milagres tamén moi interesantes. Aí, cando lle gustaba a Sor María dizer, o tema da horta, entonces ela saía, pero cando estaba na horta, saía sempre chovía. Entonces aí milagro climatolóxico, Cerrelle sempre... Incluso chegan a falar que eh, a Badesa, a Catalina de Lovera, eh, un día que estaba agardando que viñeran pues, os sacos de, de trigo, de cereal, que viña aí da, dos foros, eh, estaba aí agardando, e claro, ves a ir aí pola porta a Cerra María de San Antonio, e claro, xa sabe que cando sai ela, aí a horta e pois, a, cho a chover. E lle, di, e lle suplica a Sor María de San Antonio, miña, non saias, sai despois, que eu estou agardando isto porque non quero que se me molle o cereal. Ela sorrí, aí, esa sorrisa beatífica, cer, aí cer, e pasa, <laughs> e pasa da badesa e, e vai a horta e iso que o día era claro, pois pues, acabou por chover. Nos vemos aí. E incluso algunha das testemunhas das monsas que entran no seu cuarto ve un gran resplandor. Entón vemos aí todos eh, os datos dese, dese intento de canonización que axudaría a cerrar un convento, indudablemente, porque ao longo do século XVII non é casual eh, que se recollan moitas esmolas para Santa Clara, que se fagan moitas obras na segunda metade do século XVII, precisamente por ese intento de veneración. Ela se vai enterrar os pés do retablo de, da Virxe do Carmen. Tanto un lugar aí central, na veneración, e collen incentivar. Claro, este é un convento que non vai contar con reliquias para ser adoradas. As de San, San Vicente chegan no século de XIX, hai que revitaliza un pouco o culto en Santa Clara, eh, pero hai esos intentos, esas figuras, a Leonor de Meira, María Sarmiento, eran figuras importantes, pero máis para para, para o propio convento. Aí Sor María de San Antonio pois, vai ser unha figura eh, para Pontevedra realmente especial. E logo cer, pasamos a outra das aventuras. É dizer, claro, vemos, eh, cer, vos comentaba o tema de Leonor de Montenegro, como eh, cer, a abadesa, que me estou pasando de tempo, e, man, eh, eh cer, vai ser unha abadesa eh, o, eh, realmente cer, castigada polos franciscanos, e claro, eso nos fai sospeitar da tensión entre os visitadores franciscanos, que eran os que mandaban, os que ordenaban eh, de o que se podía facer, non? E logo temos este caso, aí que me poñan moi generosamente como descubridor, isto non, isto está aí no arquivo do, do Museo de Pontevedra, non descubrí nada. O único que, cere, si que, cer, aclarar un pouco máis a historia. Eh, isto xa, cer, no un momento, creo que eh, eh, Fray Manuel de, de Castro xa sacara o tema, o que pasa é que, claro, como franciscano, pues, na posición máis discreta, non, non se estendía moito co, coa cuestión, eh, pero realmente interesante e ademais fundamental para entender o convento ao longo do século XVIII. Temos aí eh, un momento de tensión. Aí, 1707, máis ou menos, elas falan en 1710 que levaban máis de tres anos aí de rifirrafes, de abusos por parte do, do padre franciscano, eh, padre Abuín, e, eh, por tanto, aí sufrindo, entonces claro, a esa tensión, os problemas, co tema das chaves da propia igrexa que entraban, por exemplo, se comenta eh, o tema dos, eh, dos funerais, claro, viñan, eh, non viñan un, un sacerdote, viñan seis, claro, con lo cual había que pagar os seis, e había que pagar ya comida os seis que iban e abusaban desa condición, as monsas decían, home, isto non, Pois pues era, aparte, claro, a mellor funerais como fosen así eh, moi, moi seguidos, e claro, debía haber realmente moita fricción, e claro, ese cansancio provocou que en 1710, en Saneiro, aparte con frío, 18 das 23 monxas que había aquí, saísen do convento, saísen da clausura, que claro, era algo escandaloso. E, eh, pero, o que eu dubido é se chegaron a Santiago ou ben realmente foron as torres arzobispais aí cerca, baixo a autoridade dos arzobispos. Era, o que querían era, non queremos máis franciscanos e queremos a obediencia dos, a, dos arzobispos. Eh, Antonio de, de Monroy, que é o arcebispo nesos momentos, fray Antonio de Monroy, pues as acolle, estaba malo en esos momentos, pero xa curia, as acolle, as cree, non hai dúbida, aí do, saben do que pasa, e entonces intentan en retirarlle eh, precisamente esa obediencia a franciscanos. Os franciscanos se, se rebelan, se rebotan e se, se meten en preito. E iso que se intervén o anuncio, o anuncio do, do Papa, pero eles pasan preito civil e tal. Eh, pasa o ano 1711, ele siga aí e ten que intervir o Papa Clemente XI para que de repente os franciscanos digan, bueno, tal, es que daba moito a lata, non o queremos. Claro, logo tiveron que, xa forzados, xa eh, deixar realmente a súa autoridade sobre Santa Clara de Pontevedra e pasan cerras monsas a obedecer a, os arcebispos. Claro, iso é eh, unha situación cer, que cambia moitísimo a, na, na vida do propio convento. Cerra. Cousa é cerrar realmente eh, os visitadores franciscanos, fan unhas cousas, e outra cousa un visitador da, da curia episcopal que te vai ordenar, oi, oh, mira, necesitades isto, necesitades este outro, hai que facer obras, e por, e, por suposto, o propio apoio económico que poda surtir. Por iso veíamos o edificio barroco que temos aí, que aparte é un edificio magnífico, realmente como unha obra relacionada cos arzobispos de Santiago, que indudablemente ante un estado de ruína que estaba boa parte do convento, dice, mira, hai que suplir este, estes dormitorios, este refectorio, cun edificio novo. Aquí hai que ter un proxecto, e hai un proxecto máis ambicioso, porque dizer, quedou dizer, realmente para, se era necesario, unha segunda fase, ampliar, un momento dizer, que xa non hai un, realmente moitas monsas, eh? Estamos falando que ao longo do século XVIII, eh, unha, unhas 20 de media, cando a mediados do século XVI eran máis de 50. Aí como se foi asentando, claro catas menos, menos mellor, porque así as rentas podían manter aí o seu número, tamén é, por aí. Pero, ainda así, certeza esa situación, se, se construí un edificio realmente con, con ambición e con todos os elementos eh, para ter to, a, completa autonomía, cer, desde as adegas, refectorios, pedería, o, o, as propias celdas eh, ben equipadas, aí cer, co, eh, eh, su lavatorio, etcétera. Realmente estamos ante un diseño perfecto. Eh, que pasa? O problema con ese edificio eh, pasa que non podíamos datalo. Era así tan, tan limpo, non tenía aí unas características puramente barrocas, o exterior mm, chocaba, non é eh, un edificio eh, habitual, debe ser algún tipo de, de canteiro, arquitecto, que fai cousas eh, fora da, da zona de Pontevedra, E, pero, a documentación do, do arquivo diocesano deu algunha chave. Alguna das visitas, eh, por exemplo, a de 1785, eh, fala o visitador do, do arcebispo do dormitorio novo e do dormitorio vello, aí na súa visita. Por lo tanto, antes de 1785 xa teríamos ese edificio, aí con aí esas características, además que estarían relacionadas coa sacristía que se construe en 1773. Finalmente se fai ese tipo de marco, de orellas eh, para ter un pequeno saído fora que no século XIX pois, se elimina. Pero estaría ese ciclo de obras re, relacionado unha, unhas con outras. Pero vemos aí un pouco a situación e, ademais, un pequeno detalle. Ese libro, que é o que permite coñecer a historia. Ese libro é o que Ceratopa compra Ricardo Blanco Cicerón, que é un, un gran coleccionista de arte no século XIX, en, bueno, Darte tiña a maior colección de torques celtas aí no mundo, realmente era un apaixonado, e adquire, consigue ese libro, que, claro, pertencía directamente a Santa Clara, eh, eh o seu libro de obediencia aí aos, aos arcebispos, e o entrega á Sociedade Arqueológica. Oye, mira, isto a topeino, e afortunadamente se, se conservou. Se non teríamos perdido realmente eh, unha parte da historia da, do convento. Realmente veríamos que pasaba algo raro, xa veríamos a través da documentación cer, de Santiago que, cer, eh, que as monsas pasan a, a xurisdicción cer, dos arcebispos, pero non, sabíamos, non saberíamos aí cer, eh, o porqué ni que cer, situación tan, tan especial cer, aconteceu. Por suposto, as cinco monxas que quedaron estaban conchavadas, eh, sabían, porque eran maiores, estaba a, eh, a eh, Damiana de Castro, a abadesa que foi deposta polos franciscanos, que logo o arcebispo a, ah, pon de novo no cargo. Claro, un pouco de quedar aquí, mira, quedade vos, e logo admiten e confesan o arcebispo que realmente os abusos e tal eran reais e admitían sen problema a, ah, as 18 monsas. Entre elas estaba a eh, Benita Teresa de Mariño, a que vai traer dous anos despois, en 1712, precisamente o cadro da Virxen dos Desamparados. Entón, vemos aí esas personas que logo se van conectando artísticamente, eh? non, é, non é para nada casual. Logo vamos rematando, porque esta é outra parte importante. Eh? A esclaustración de 1868 marca un antes e un despois E son sete monxas. En eh, esos momentos se ve que a religiosidade eh, decai cara, eh, sobre todo, non que decaiga, senón que as clausuras xa non son tan atractivas, e a religiosidade se vai para espacios máis eh, asistenciais, por exemplo, entón que teñen moita máis vida esas comunidades religiosas asistenciais. E, dizer, marchan dizer, de Caratui e durante varios anos o convento vai ser o hospicio de nenos. Claro, os quería meter en, San, en Santo Domingo, pero Santo Domingo tamén estaba ruinoso, os nenos para aquí, daca, pero é habitual, eh? en todos os lugares os hospicios eran edificios bellos, reutilizados, e os nenos eran sempre os presudicados. Que acontece? Cando están aquí eh, no hospicio, no, en decembro de 1869, boa parte do edificio oriental, que probablemente é realmente orixe, a parte central de, de Santa Clara, aí, alrededor do, do bosque, se arruina, se cae. Afortunadamente debe ser que non o utilizaban, se utilizan máis cara os dormitorios novos. E claro, ese momento, logo o Concello vende Pedra o material en 1871, entonces se limpou toda esa zona. Claro, se perdeu moitísima información do que era realmente a parte original, alrededor do pozo, alrededor de, do bosque da capela, en Santa Clara. Entón, claro, tamén iso dificultou eh, o traballo arqueolóxico, cerrado ante esa limpeza hai que, que hubo. E ademais eh, obrigou realmente a, a encaixar realmente todas as, eh, todas as pezas. Isto, onde ven, conservamos unha parte medieval na, na, na zona azul, na, na zona sur, isto como que función tiña. Claro, sabemos no inventario de 1868 non só o inventario do, dos libros, do propio arquivo, sino un dos edificios. Entonces afalan precisamente la zona sur como una zona ruinosa, vemos ahí cerqueo mal estado en Seraldo Convento, que non deixa de ser casual. Se Santo Domingo estaba ruinoso, es que estamos ante edificios, ante conventos mendicantes, a pobreza era a expresión normal dos materiais, a igrexa era a parte de ser mellor, aí en calidade e o resto era cero, un poquinho cero, o que acontecía. Son, son grandes reformas no barroco, pois permitiu consolidar este tipo de conventos. E aquí cero, non tivo realmente unha gran obra na parte cero, medieval, e sí que, dado pois, o espacio amplo que tiña cero, Santa Clara, pois fixeron un, un edificio novo, aí, directamente. En este, en este proceso, a intervención do, bispo, do arcebispo Miguel Pallarico non só rescata as monsas traéndoas de novo hasta aquí, cercando aí, falando co, co rei Afonso XII, mira, que recompuxera pois, aqueles conventos que non, non tiñan aínda eh, un uso público, como era no caso de Santa Clara, porque se estaba utilizando daquela maneira como hospicio, pero ao final non tiña, non había, non tiña esa designación. Entón, puideron volver e, ademais, eh, o arcebispo que fai comprar as bellas casas do capelán, do sacristán, da demandadeira, que se tían vendido, e por crear pois, a súa residencia. Realmente é unha residencia palaciega, aí, non texe moito alarde, pero unha residencia como complemento ao propio convento. E, ademais, unha sala para, para a escola. Realmente, é pouco lembrar o problema de 1868. Eran pocas monxas, pero non tiñan carácter existencial. E, polo tanto, un pouco para blindarse, pois vamos a dar clases pois, a, as nenas pobres. Seguramente recibisen algún tipo de subvención, precisamente por esa actividade escolar, pero nos deixaron pues, esa pegada eh, funcional interesante, cer, aí, esa sala co seu patio, cer, de características aí do fin, de fins do século XIX, dentro pues, do modelo pedagóxico do momento, e que realmente forma parte tamén da historia e das diferentes eh, funcións que vai ter tamén o, o convento xa para a fin da clausura, cerrar dous aspectos, eh, para ir rematando. Un pouco a, a pobreza, claro, que non é exclusiva de Santa Clara, é o que me contaron, realmente os problemas, pasan moitos conventos de clausura femenino, van a ter fame, van a pasar fame, realmente, aí nos anos 50, 60, van a ter problemas, porque hai que pensar que os censos eh, a todas as bellas propiedades desaparecen coa da esa amortización en 1836. Pasan a depender un poquinho do amparo do Estado, pero pouca cousa aí poden, poden obter. E, por lo tanto, se van a ter que sobrevivir. De aí que pues, aparece un testemunho tan extraordinario como ese lei tempo certo plan Barça. Claro, eso é un tesouro, eh? realmente, pero eso non, non se conserva tan facilmente. E que teamos eso, precisamente, ese testemunho, eh, eso que nos narraban, nos contaban, de que tocaban as campas e lle traían cousas as monsas cando pasaban fame, pois pues vemos eso como, como unha proba realmente do momento. E o mesmo pasa o ter que cer, vender unha parte cer, do terreo, eh, tirando esa magnífica muralla para intentar sobrevivir. E iso ten pasado moito, dizer, a intentar Claro, desgraciadamente, esa situación de desamparo que provocou tamén unha perda de, de patrimonio. E cerrei. Entón, na, a partir do 2017, <clears throat> o convento xa se pecha como tal, se, se vende, eh, pois hai pouco máis dun ano, aí se compra por parte do Concello, pero vos quero contar unha última cousa. Como eu estiven aquí, no 2009, eh, non se me ocurriu para nada, unha pena, de esas cosas aí, eh, preguntarlles polo arquivo para visitar, porque, bueno, fun ao Arquivo Histórico Nacional, eu eh, visitei para hacer todo relacionado con Sotomayor, eh, Santa Clara, aí que me interesaba, eh, pero sí o que me interesaba era hacer, ver o interior do, da igrexa, porque para o culto pues, non era o mellor momento para sacar unhas fotografías ou para examinala, elas amablemente, pues, o sacristán, cer, me abriron as portas, pero como digo, cer, non se me ocurriu para nada visitar o arquivo. Quizáis daquela se podría ter descoberto ou dar unha información un poquinho máis ampla eh, sobre esa, ese material que tiñan. Pero bueno, aí eh, foi unha, unha decisión que tomei porque realmente a parte que tocaba das abedesas da Casa de Sotomayor estaba en Madrid. entonces me fón para aí. Pero un pouco para que vexades a que a veces aí a vida dá, dá voltas e a veces estas cousas que, que te sorprende, que volvas os sitios que, que visitaches antes, que estudiaches, aí con, con bo gusto. Eh, un pouco resumen do edificio, porque xa vos falaron antes, pero todo Vitoriano Nodar, o traballo de lectura de paramentos, como en xeral temos un gran espazo acotado por unha muralla, un espazo urbano medieval conservado, é o maior espacio medieval conservado en Pontevedra. Aí, enclavado, aí, cer, sen prácticamente tocar. Eh, unhas edificacións que, por suposto, van a ir desenvolvéndose alrededor desta igrexa, claro, marcada orientación, en paralelo eh, pois co, co camiño será a Rivadavia, e a partir de dai pois, van surdindo os diferentes elementos que non se van a pechar nun, nun claustro, porque indudablemente depende moito da, da propia estrategia da comunidade religiosa, dos intereses, eh, sobre todo do coste. Pero que vamos, eh, vamos comprobar como ao longo do tempo se vai cubrindo diferentes zonas, van engadíndose aspectos interesantes, eh, por exemplo, o tema da, da fonte sobre 1685, eh, eh a fonte aí central, que non é casualidade, non é, casualidade é o momento, había un libro, realmente de todas, de todas as servidumbres polas que pasaba a auga que se canalizaba ata, ata Santa Clara, Por lo tanto, ferai eses dereitos de auga para alimentar precisamente esa fonte que acababan de construir e, por suposto, de alimentar o propio, o propio convento. Por lo tanto, hai diferentes aspectos que logo se van conectando entre sí, que realmente é o, é o máis interesante. Eh, por suposto, diferentes aspectos históricos que nos dan pues, a vida dun convento, eh, con unhas personaxes eh, femeninas realmente interesantes que realmente tiveron un papel destacado en Pontevedra. Aínda que a, a idea que teñamos realmente hoxe en día é dunhas mulleres que rezan moito, que están en clausura, que prácticamente non teñen vida, pero claro, iso é a idea actual, ser distorsionada dos anos 50, 60, 70, 80, porque teño contacto con monsas de clausura, ser dui, Aí teño, familiarmente, entonces sei como, como, como se moven, cal é a súa vida. Pero claro, Cerneira de Media é moi diferente. No século XVI, XVII, vemos como se comportan o que acontece. Logo temos aí episodios diferenciados. Logo, por suposto, non podemos serializar. O de Leonor de Meira con seis, seis ou oito anos eran casos tamén bastante puntuais Pero tamén pasaba a hacer con viudas que querían meterlas no convento a forza. Eh, non era algo xeral, pero que que se daba. É o caso cer de eh, Benita Correa, a que a queren meter en 1801, un canónigo de Lugo, viúva porque consideraba que non iba a coidar ben dos, dos seus sobrinhos e da facenda familiar. Claro, eh, vemos ese dato, E parece que dizer, Benita Correa entrou no convento, non? Benita Correo, Correa cer pelexou, reclamou a dote cer matrimonial, e ao final, a realmente aquí nunca entrou, pero ese papel quedou cer, na, eh, no, no arquivo diocesano de Santiago. E curiosamente son as cousas que logo hai que investigar en paralelo a ver que, que surden. E veis aí un pouco a mala intención de certos personaxes eh, que, por suposto, como vos dicía, non hai que xeralizar, pero sí que existiron esos movimentos. Como tamén, por suposto, Cerrán. Eh, que ese sería un capítulo aparte, case unha tese doutoral. Cerrán. O, a cuestión médica das propias monxas. No século XVIII non, non son as do século XVI. No século XVIII temos un montón de expedientes aí médicos, con monzas, monxas estaba mal e pedían ir aos baños. Claro, os baños a, a Cuntis ou a Ponte Caldelas. E algún había que ser, eh, que dicindo, bueno, es que o dos baños é moi caro, o médico me di que con esta medicina me curo, e logo un paseo a cabalo fora da clausura do, do convento, xa estou ben. Claro, eso, esos papéis logo pasaban ali, pois, pues, a, a curia aí de Santiago para que autorizase, oi, mira, o médico di que ten que sair a dar un paseo a cabalo <laughs> por fora de Pontevedra, que facemos? Entón, que eso se daba, esa circunstancia se daba. Claro, vemos que é hacer un tratamento moi diferente do que acontecía no século XVI no século XVII, claro. Cer, aí sempre temos que ver cer, que a evolución cer, é longa, son moitos séculos de historia, e cer, realmente moitas historias nun, nun lugar co, como este, realmente importante. Bueno, remato, porque senón aquí non acabamos con, coas anécdotas. Moitas grazas a todos. Eh?